नमस्ते नमस्ते नमस्ते नमस्ते नमस्ते नमस्ते My name is Joe. और मेरा नाम शाइनी है I'm one of the co-founders of People Farm and Shiny is our volunteer coordinator. हम एनिमल्स को रेस्क्यू करने के साथ साथ अपने फार्म पे और भी बहुत कुछ करते हैं The People Farm Helpline is for you to get a behind the scenes look at our animal rescue and learn all of the animal related things that we've picked up over the years. आप एनिमल्स को रेस्क्यू करने में डॉग्स को ट्रेन करने में और अपने पेट्स की देखभाल करने में एक एक्सपर्ट बन सकते हैं we'll be posting videos every week. आप हमारी वीडियोस देखना ना भूल जाएं, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए और कमेंट सेक्शन में खुद को इंट्रोड्यूस करना ना भूलें लेट्स हेल्प एनिमल्स